お前たちの勝手な価値観で人間をやってみせるとはあとどめだマセンコしれうわくらいがうか 甘いちれレバツ交代だあんたし甘く見るな行くぞ 私たちからは逃げられん終わらせてやろう甘いくらい消えてろ無駄なあがきだ始末した逃がさんぞあまっ動けみろむっ無駄むっ無駄だやめるなよそら 俺がやります力を貸してやるあっけられない早く行け誰くらえらららららなんだとどめを刺すのはこの私だっやっ甘いれその次甘いれ 行くぞ暗い甘い暗いせやささ消えせろこれで終わりだいいぞ暗い

俺がやります 本気で行くぞやってみせるはとどめだやるぞトランクスはいも一緒にギャリックホートランクス力を出し切れはうわっ トランクスやったなはい俺超えてます目の前のんその程度しろ

交代

ここで終わりだとどめを刺すのはこの私だ何

俺がやります

愚か者め逃がさ受けるがいい我が刃ど終わりだはっわっまだ終わらないいやはっ甘いれうわっ

者をは嫌気がいせとどめを刺すのはこの私だ行くぞでやくらい俺がやりますくらえあお前は下がるやっ

くらえっゃ交代だとどめを刺すのはこの私だこいつはどうだちれくらえ俺がし終わりだ なんだ目はめパチヘッやばっ やる強き者がてみろっくそ無料やっこチェクブッブッそらで甘く見るなはっげっうっ

テルがいい我が刃終わりだはっジャッハッフッムンッジャッャッフッ強き者があ正しジャッムス終わらせてやろう左遷ジャッフッ強き者が しい女神パンクソバカだお前で試して終わりだ愚かな抜くんっ

サイヤ人の肉体こそ神の恵みの究極